Estamos en la India, en la parte de la eh, de Sala, eh, aquí estoy Margaret, vamos al trekking otra vez, en los Himalayas eh, indios, tenemos un guía, el amigo Guy, de Israel, ah, y bueno, vamos tres días y vamos a acampar a ver unas montañas bonitas. Ya estamos empezando la escalada del, Himalaya indio. Eh, tengo mi guía Kevin. Hi Kevin. <laughs> I'm Guy. Y bueno, vamos para 8 kilómetros. Ahí vamos. Marlow, Lao, Maglow, ya. Sí, tenemos ya en ese momento tenemos eh, 2100 eh, metros. Eh, dice el guía que hoy subimos a 2300, 2900, eh, perdón. Eh, Está hasta el este momento suave, no es tan grave como en Nepal. Ah, pero bueno, hasta ahora está bien, un poco de piedras, pero subimos lo típico. Se ve mucha gente de la India aquí tratando de subir. Ah, está como manejando lo que son los permits, los eh, permisos para poder eh, pasar. Eh, bueno, eso es todo. estamos aquí en el camino. muchísimo oh, muchísimas. ¿Cómo, Cami? Ellos eh, viven cada seis meses del año aquí, dice el guía, y la eh, cuando se pone la nieve, se bajan a las montañas. Por eso el pelo ah. está así. Por eso el pelo es tan largo. Y de hecho hay una raza de aquí este, una tribu, decir, de indios que cuidan. Miren cómo se ponen en las rocas. Uy. Hay muchísimas. abismo de acá, miren lo difícil que es pasar. Miren, allá está el abismo. La roca. Es bastante duro. Eh, aquí tenemos ya que dos horas más por ahí. Un poquito más. dos y algo. Y estamos cerca para tomar el, almuerzo. Eh, y bueno, no, estamos tan lejos de, digamos, el primer eh, campamento. En dos horas por ahí. tenemos eh, cuatro horas ya de caminata. Subimos todo montaña, todo con piedras. Si puedes mostrar, Margaret, un poco nos falta? Mm, nos falta llegar hasta allá, hasta la puntica. Ahí debemos llegar. Pero uno lo ve cerca, pero como hay que redondear la montaña, o sea, uno no puede subir vertical, sino en espiral. Entonces está pues falta como una hora. Una hora, por ahí, fácil. Está buena la caminata, eh, dice el guía que en ese punto podemos eh, ver montañas con nieve de los Himalayas indios. Y ahora nos tocó esperar hasta que la lluvia pasara. Sí, aquí estamos como en una caseta con toda la gente, todos los turistas indios aquí. Y bueno, esperando. Porque la piedra se pone muy No, aparte uno se moja la ropa y pues no quiere tener la ropa mojada porque es, es horrible. <laughs> Escuchen cómo truena. <laughs> Lo que faltaba. <laughs> Llegamos. guy help me. Yes, the guy. This guy. We it. Wow. Pero bueno, mira, estoy muy contento. Lo hice 8 eh, kilómetros. Eh, había una tormenta horrible. Como pueden ver, el valle está tapado, no se ve nada. Y está mojado. Aquí está un poquito frío, la verdad. Ay, thank you. Camilo sí, Camilo ha sido un berraco, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. O sea, no, espectacular, estoy ganas de llorar. Porque ya es el segundo trekking que hacemos. Yo no quería venir porque yo le dije a Camilo que ya demasiado trekking porque primero fue muy duro, pero Camilo no ha quedado muy contento porque no tenía tan cerca la montaña como la estamos viendo ahora viendo muy cerca. Esos amigos, eso es los Himalayas. Yo espero que mañana amanezca más bonito el día, se pueda ver más, pero estoy muy contento, muy orgulloso de mí mismo, de las cosas que hice en este viaje, dos trekking muy duros, un rafting, unas cosas muy maravillosas. Eh, entonces, pues, eh, un mensaje a la gente que a veces no puede hacer las cosas o cree que no se pueden hacer. Sí se puede, sí se puede. Yo lo puedo hacer, yo tuve un accidente tiempo atrás y mire, yo camino a punta de palo <laughs> que te ayuda, pero lo hago. Sí, Camilo ha sido un valiente, estoy muy orgullosa de Camilo. Porque si para mí ha sido difícil, Camilo que tiene una dificultad, he sido un berraco de verdad. No, la, la vista es espectacular. muy cerca. Bueno, en estas carpas nos vamos a quedar. Está haciendo un poquito de frío, pero la vista está espectacular. Entonces ya nos van a dar la, la carpa. Aquí tomando chai indio con galletas, nos recibieron muy contentos. Miren, chef, muy cierto. Un poco de frío, ¿cierto, Margaret? Pues sí, está. Está haciendo un poquito de frío, pero no, la vista está preciosa. Además, que vamos a dormir en, en las carpas. Entonces, hay mucha gente de India, Mucho como local. ver, sí. Porque es muy común, me gusta venir aquí. Viene, mucho, gente de Delhi y de otros lugares y... La gente está cantando. <laughs> Miren, cerca se a escuchar están bailando. Bueno amigos, llegamos ya a la cima, estamos muy contentos, mi amigo de Guerrel, Margaret, aquí estamos y bueno, todo es llegar las metas en la vida, ¿cierto Margaret? Sí, sí, la verdad, fue duro, pero si uno se lo propone Yes.